трошки вже зрозуміли ці простенькі рівняння раціональні. Трошки зрозуміли, бачу. Це Крістіна толку. Молодець, це буде я. Наталя Васильівна. П'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять. Підставляю замість ікса п'ять. П'ять підняти п'ять буде п'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять. Правильно, значить пишете і ікс дорівнює п'ять. І відповідь п'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять. Тепер замість ікс п'ять, п'ять відняти п'ять буде п'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять. Правильно, значить пишете і ікс дорівнює п'ять, і відповідь п'ять, п'ять, п'ять, п'ять. Трошки вже зрозуміли ці просто. сексот, я, 5 підняти 5 буде 5, 5, 5, 5, 5, 5. Правильно, значить пишете х дорівнює 5. І відповідь 5, 5, 5, 5, 5. Підставляю замість сексот, я, 5 підняти 5 буде 5, 5, 5, 5, 5, 5. Правильно, значить пишете х дорівнює 5. І відповідь 5, 5, 5, 5, 5. Підставляю замість сексот, я, 5 підняти 5 буде 5, 5, 5, 5. ці простенькі рівняння раціональні.